Known Lord, Coast on 1, Boogie Doe. Cozy Lord, Ghost on One, Boogie Dope. Осем цели съм поразил тук на тази база и си е на 100%. Еее, Ааа, гледай, ще пробвам да пълни душата. Не, брат. Мале.